orangnya lagi bukan hiu ini yang sering nempel dia nanti ini hiu yang sering nempel di ikan nan ini itu lagi sering anu, lagi sering nempel deh, nempel deh. Gak apa-apa. Iya sih dia. Gak apa-apa. Aku kan pegang HP. Ayo. Ayo, aku kan pegang HP. Ayo. Aku. aku aku aku aku aku Ya aku aku aja nggak apa-apa langsung dipegang kamu kayak orang baru mancing itu loh nggak apa-apa dia sering nempel di ikan di sini, sering kalau dia nempelin kepalanya itu iya. Iya, iya sepatu semuanya aduh huh? aman nanti biar digeser ke sana lagi sama masnya kawan Ulu ah lumayan jadinya